videomizda e, bir sizlarga mahsulotimizni kompaniyamizni nano balzamlarni organizmda qanaqa ishlashi sizlarga eksperiment qilib ko'rsatmoqchiman e, misol uchun mana mana bu stakanni biz organizm bo'lilu e, ichiga men guruch solganman ya'ni hozir guruchga mana mana oddiy suv uyda ham qilib ko'rsanglar bo'ladi eksperimentda e, suv solamiz ya'ni mana suv soldim guruch ichida guruch ichida e, bu mana mana yod yoddan ozgincha solaman ya'ni bizni e, organizmimizni zashlakunniy holatini ko'rsatib bermoqchiman sizlarga yod ko'payib ketdi yod ho'p mana bu yod yod organizm biza har kuni nafas olamiz insonni organizmi yetmish besh foizi zaharlanishi bizani ovqatdan mana organizm zaharlanyapti undan tashqari ekologiya yaxshi emas mana har kuni shlak toksin erkin radikallar organizmda yig'ilyapti endi qarang bizani balzamlar nima qiladi xolin perfekto xolin vitality luxni bir choy qoshiq ichiga solsangiz organizmingizda mana qop qora shlak bo'lib turibdi organizm shlak holatda mana suv qop qora bo'lib turibdi ya'ni bunga balzam solamiz uyda mana o'zingiz ichayotgan bitta doza solasiz endi qarang suvni holatini ko'ryapsizlarmi mana ko'rinyaptimi sizlarga suvni holati ya'ni organizmni tozalab beryapti endi qarang sizlarda savol bo'lishi mumkin voy man ehm, ertaga balzam ichsam keyinchalik ichmasam bo'ladimi ehm, to'xtatsam yaxshi bo'lib ketganmikin endi siz har kuni ovqatlanasizu to'g'rimi har kuni ovqatlanasiz organizm yana zahar zaharlanishni boshlaydi siz har kuni nafas olasiz e, e, yana zaharlanish boshlaydi misol uchun hozir ustiga yana yod quyaman qarang bitta azimcha yod qolib ketuvdi yod quyaman ko'rdingizmi yod quyyapman ko'ramiz yana mana ko'rdingizmi yod quydim yod bu sizni organizmingizga tushayotgan toksinlar deb hisoblaylik mana aralashtiryapman ko'rdingizmi mana mana yana suv tiniqlashyapti guruchni oppoqligini ko'rdingizmi boya qop qora edi guruch mana yana tiniqlashdi ya'ni siz yana ovqatlanyapsiz zahar zaharli moddalar tushyapti organizmni nima qilyapti zashita qilyapti organizmimizdagi toksinlarni erkin radikallarni zaharli moddani o'n ikki barmoq ingichka ichi yo'g'on ichida yig'iladigan toksinlarni organizmdan chiqarib tashlaydi kal orqali chiqaradi peshob orqali chiqaradi teri orqali organizmdan toksinlar chiqishni boshlaydi nafas yo'li orqali chiqishni boshlaydi mana uyda manga ishonmasanglar o'zinglar eksperiment qilib ko'rsanglar bo'ladi hurmatli hamkorlar bu haqiqatda chudo aytmoqchi bo'lganim mahsulot ishlayapti ta'sir qilarmikan qilmasmikan degan savollar tug'ilishi mumkin sizlarda mana uyda mana shu videomni ko'rsanglar bo'ladi yoki o'zinglar eksperiment qilib ko'rsanglar bo'ladi oddiy suvda ozgincha yod solib guruch solib guruch qora suyingiz qop qora ya'ni sizni organizmingiz bu balzamli sovoz ya'ni ichayotganingizda nano частицаларga bo'linib organizmni tozalab beradi keyin yana savol bo'lishi mumkin sizlarda ikkita bir xil ikkita balzam ichsam yaxshi bo'larmikin deb sizni yigirma yillik yig'ilib qolgan shlak toksin ichinglarda yig'ilib qolgan toksinlarni shlaklarni bor yo'q ikkita balzam bilan yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaysizlarmi misol bu insonni organizmga hujayralarga kerakli питание hisoblanadi ya'ni aytmoqchi bo'lganim E, insonni salomatligi birinchi o'chiribdi agar e, bu tarkibida hech qanaqa ximiya yo'q tarkibi ya'ni e, tabiiy giyohlardan tashkil topgan rastительный konsentrat nano texnologiya bo'yicha qilingan organizmga nojo'ya ta'siri yo'q chaqaloqlardan tortib kishilarni hammasiga ichirsa bo'ladi eksperimentim sizlarga yoqqan bo'lsa judayam katta rahmat Ты с нами, а значит ты победитель.